ये है सवाई मान सिंह स्टेडियम पूरा जगमगा जाता है रोशनी से बुझी हुई राख नहीं मैं अमरदीप हूँ बुझी हुई राख नहीं मैं अमरदीप हूँ वतन पर जो मिट गया मैं वो अमर शहीद हूँ सो गाइज आज मैं आपको लेके आई हूँ अमर जवान ज्योति दिल्ली का नहीं जयपुर का जयपुर के अमर जवान ज्योति पर आज मैं आपके साथ आई हूँ जो कि डेडिकेटेड है हमारे उन शहीदों के नाम जिन्होंने अपने वतन को अपने से ऊपर समझा सो so, अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं एंड आई एम श्योर आप सब लोग अपने देश से बहुत बहुत बहुत प्यार करते हैं मैं भी बहुत प्यार करती हूँ सो so, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो ये वीडियो आपके लिए है Amar Jawan Jyoti true tribute to our real national heroes great design काम place located at the heart of the city. The Amar Jawan Jyoti was built in order to commemorate the martyrdom and bravery of Jaipur soldiers who laid their lives for the sake of country. यहाँ पर आपको एक अपटर्न राइफल दिखेगी which is enveloped by war head covering Amar Jawan Jyoti unveil की गई थी 1972 में प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शाम के टाइम तो अमर जवान ज्योति की खूबसूरती देखने लायक होती है it is true that there are many Jaipur tourist places but Amar Jawan Jyoti is a must addition to Jaipur tour packages this place is well maintained and beautifully design it's a must visit for history lovers this place is super informative as well यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक वॉक थ्रू वॉर म्यूजियम जहाँ मैं आपको अभी कुछ ही देर में लेके चलूंगी यहाँ पर हमारे शहीद जवानों के नाम भी इंग्रेव्ड हैं as a mark of respect There is no greater sacrifice known to man other than giving one's life in the defense of the nation. I salute to our martyrs. May the soul of all the martyrs rest in peace. दिल से निकलेगी नमर कर भी वतन की उल्फत दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी और अमर जवान ज्योति की बिल्कुल बैक साइड पे आप देख रहे होंगे ये है सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर का बहुत फेमस सवाई मानसिंह स्टेडियम जहाँ पर आए दिन क्रिकेट मैचेस होते रहते हैं शाम को साढ़े सात से आठ बजे तक यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है हिंदी में और आधे घंटे के गैप के बाद लाइट एंड साउंड शो होता है इंग्लिश में और जिसमें बताया जाता है हमारे वॉर हीरोज़ के बारे में और ये जो सारा आप अमर जवान ज्योति देख रहे हैं पूरा जगमगा जाता है रोशनी से पहले क्या था कि यहाँ पर जो आप स्टेयर्स देख रहे हैं यहाँ पर देख के लोग इस लाइट एंड साउंड शो को एंजॉय करते थे लेकिन बाद में यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दिया गया उसके बाद अब लोग सामने आप देख रहे हैं वो स्टेयर्स जो बनी हुई है वहाँ पर बैठ के इस लाइट एंड साउंड शो को एंजॉय करते हैं ये जो बिल्कुल सामने आप एक ब्यूटीफुल सी बिल्डिंग देख रहे हैं ये है विधानसभा और Amar Jawan Jyoti is located at the Janpath near Vidhan Sabha तो चलिए मैं अब आपको लेके चलती हूँ वॉक थ्रू वॉर म्यूजियम में इस वॉर म्यूजियम का बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा जो वॉइस डिस्क्रिप्शन दी गई थी हिस्ट्री ऑफ राजस्थानी वॉरियर्स की आपको पता है this literally gave me goosebumps walk through war museum बहुत ही अच्छा है स्पेशली अगर आप यहाँ अपने यंग किड्स को लेके आएँ It will help them learn about the sacrifice our armed forces and soldiers have made for the country. Absolutely amazing, showcasing via statues, models and videos. One of the most spectacular must visit place in Jaipur. अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर किस टाइम आया जाए आप यहाँ पर 24/7 every day विजिट कर सकते हैं और यहाँ आने के लिए आपको कोई एंट्री फी नहीं देनी पड़ेगी strategically located the enemy's points, our Indian Air Force crippled them from the skies. And Basantar and Longewala in the west. India's tricolor proudly fluttered on hitherto foreign lands as 93,000 Pakistani soldiers led by their commander, Lieutenant General E.E.K. Niazi, surrendered before the might of our forces. This war memorial represents the sung and unsung heroes of our independence struggle. मतलब यहाँ आके जो मुझे फील हो रहा था ना उसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती और इसी के साथ देश भर में मिले जोश और खुशी की हिंदुस्तानी देखकर सब सर बचा करके हमारे जवान ने दुश्मनों का डर कर मुकाबला किया इतिहास गवाह है कि आज तक ऐसी ऊंचाई पर फिर कभी टैंक युद्ध नहीं भारतीय सेना ने दुश्मनों को यह स्पष्ट कर दिया कि देश की अखंडता और गौरव को बनाए रखने के लिए वो अपनी जान की बाजी भी न लगा सकते wept, and bouncers stood silent and bigoted as Bala in a hail of tears cried. happy faces from Kutch to Arunachal. आके ना मुझे इस बात की रियलाइजेशन भी हुई that we are living this peaceful life because of our soldiers who are on the boundaries to protect us from the external enemies मतलब कितना जोश कितना जुनून कितना प्यार होता है इनको अपने देश के लिए शाम हो चुकी थी और अंधेरा होने वाला था लेकिन मैं एक्साइटेड थी लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए और थोड़ी थोड़ी लाइट्स तो ऑन होनी शुरू हो गई थी ये देखिए लेकिन आ, मेरा मन कर रहा था कि थोड़ा और पास जाके शूट किया जाए wow these bright unswerving flames are proof that heroes don't die they live through their words and deeds this place is also called a flame of immortals light and sound show देखने के बाद मैं चल पड़ी अपने घर की तरफ हालांकि मन तो बिल्कुल भी नहीं था घर जाने का और सामने मुझे दिखी विधानसभा की खूबसूरत सी बिल्डिंग रोशनी में नहाई हुई सो so गाइज ये था मेरा आज का वीडियो शूट करते हुए कितनी बार मेरी आंखों में आंसू आए बहुत ही प्राउड फील हुआ और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना शेयर कर देना जय हिंद जय भारत